саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы номер үшінші зертханалық жұмыс яғни электр тізбегін құрастыру сонымен қатар оның әртүрлі бөлігіндегі ток күшін өлшеу деген ә, тақырыпта зертханалық жұмыс жасайтын боламыз әрине бұл әрине бұл қашықтан оқытуға байланысты бізде виртуалды түрде зертханалық жұмыс жасауға тырысамыз міндетті түрде жақсы олай болса біз бастаймыз ә, жалпы бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсатымыз бұл әрине электр тізбегіндегі ток күші мен кернеудің анықтау сонымен қатар физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау бұл әрине бізде қазіргі уақытта физика кабинеті жоқ онлайн қашықтық алдағы уақытта физика сабақ кабинетінде әрине жасайтын боламыз ә, олай болса жалпы жұмыстың мақсаты ток күшін өлшейтін амперметрмен және кернеуді өлшейтін вольтметрмен танысып және соның жұмыстарын бақылайтын боламыз олай болса аспаптар мен жабдықтар әрине бұл кітаптарында бар кітапты ашып осыларды жазамыз кәдімгі біздің зертханалық жұмыс дәптеріміз бар ғой арнаға он екі парақты соған жазамыз яғни зертханалық ә, амперметр мен вольтметрмен ә, жалғастырушы сымдар ток көзі тізбекті тұйықтау кілті кедергісі төрт ом болатын резистор реостаттар иә енді бұл процесстер сендерде болмауы мүмкін бірақ дәптерге түртіп қоятын боламыз мектепке келген кезде міндетті түрде осы жұмысты жасап көруге тырысамыз иә кеттік олай болса жалпы жұмыстың барысы әрине бізде ә, амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықтау және де мына жерде бірінші екінші үшінші суреттерді не істейміз ә, <coughs> дәптерге түсіреміз қазір осы суреттер барысында ә, амперметрдің неше көрсеткіш анықтайтын болып және вольтметрдің көрсеткішін қарастыратын боламыз ол үшін бізде әрине ә, виртуал түрде зертханалық жұмысымыз бар білім ленд ә, қазіргі уақытта онлайн мектеп платформасында зертхана жұмыстар деген ә, пунктке кіретін болсақ сол жерде бір арнайы осы біздің тақырыпқа қарастырылған зертхана жұмысы бар екен жақсы олай болса сол жаққа көшеміз сонымен мына жерде бізде осындай бір экран ашылады экранда көріп тұрғанымыздай жалпы ә, мына бізде сымды аламыз міне қараңыздар бірінші сымды алайық одан кейін тағы бір біз сымды жалғаймыз міне жалғап алдық қарап отырсаңыздар созамыз былай мына жерге батареямыз бар міне батареямызды алып алып келіп мына жерге жалғаймыз батарейді ары қарай тағы біз сым жалғаймыз міне қараңыздар бұл жерге лампаны жалғайық иә мына жерге лампаны жалғап қойсақ болады міне ары қарай тағы сымды жалғаймыз қараңыздар сымды жалғадық одан кейін барып бізде міне қосу жүретін кілтіміз бар кілтімізді жалғаймыз әрі қарай тағы топ күшін жалап кетсек болады міне бері қарай жалаймыз топ күшін жалап кеттік так қараңыздар қараңыздар иә енді бізде жалпы мына жерде лампамыз бар гүлшатырымыз бар батареямыз бар иә бүйтіп қарастыратын болсақ міне барлығы көрінеді бізге иә шынайы түрде көрсетейік міне қараңыздар барлығын енді <clears throat> біз мынаны қосайық иә міне көрсетіп қосқан кезде ол біздің лампамыз жанды көрдіңіздер ма ал мынаны өшіретін болсақ міне өшті енді мына жерде ә, біз түйінді ажыратамыз да былай істейміз түйінді ажырату арқылы ә, э, батарейді екі батарея қояйық та бір батарея емес екі батарея қоямыз мына жерде түйінді ажыратамыз міне қараңыздар так ажыратайық так одан кейін бұл жерге біз не қоямыз амперметр жалғайық амперметрімізді жалғаймыз енді қосамыз так бізде ә, ешқандай процесс байқалған жоқ иә ток жоқ демек бізде қалай болды деген сөз қате жалған деген сөз ол үшін біз не істейміз түйінді ажыратамыз мынау өшіреміз түйінді ажыратамыз иә алып тастаймыз бұны біз тіке жалғаймыз да мына жерден ажыратайық түйінді ажыратамыз осы жерге жалғаймыз иә давайте біз осы жерге амперметр жалғаймыз мынаны алып келіп мына жерге жалғайық енді қосып көреміз біздің тогымыз істеп жатқан жоқ ешқандай демек қай жерде қателік бар мына жерде қателік бар деген сөз иә міне қараңыздар о иә осы жерде қателік болған жанды көріп тұрғанымыздай бізде міне амперметріміз неше ә, бір де сегіз амперді көрсетіп тұр екі батареямыз ал енді бұл жерде нені анықтаймыз ә, вольтметрмен жалпы біз міне қараңыздар вольтметрді лампаның батарейкін анықтайық бірінші батарейдің несін біздің кернеуіміз 18 вольтқа тең екен ал енді лампаның несін кернеуін анықтап көреміз лампаның кернеуін анықтап көрейік Э, жуықтаған кезде 18 болады себебі не үшін 17 де тоғыз? себебі бұл жерде ә, бізде не бар мына жерде кедергіміз бар да демек кедергі қалды деген сөз бір жерде яғни ә, <clears throat> ортада белгілі бір токты яғни нөл бүтін оннан бір токты жеді деген сөз да кедергіні осылай көруге болады түсіндіре алдық па ал енді бұны біз былай істеп көреміз қараңыздар ә, екінші жағдай енді мынаны өшіреміз өшірдік мына жерді ажыратайық түйінді ажыратамыз бұл жерге біз резистор орнатамыз енді иә былай резистор орнатайық енді қосамыз так Резистерді қосамыз бізде резистор қате орналған секілді иә мынаны кернеуімізді неше қыламыз кернеу резистора ток кедергіні жасап қоямыз сонымен ә, қарайық қосып көрейік бізде нені ә, қостық ол міне қарай жанды иә кедергі қостық та бір кедергі енді оның кернеуін өлшеп көреміз қараңыздар лампаның кернеуін өлшеп көрейік міне он төртке азайды он төртте бес өйткені біз мына жерде неше кернеу кедергі қостық мына жерде ә, біздің мына жерде кедергі қостық та то есть мына жаққа алғаймыз иә. үште төрт жиырма бес вольт та мына негізгі несі яғни осындай кернеу қосу арқылы біз жалпы мынаның ә, <coughs> несін азайттық деген сөз кедергісін яғни ә, бізде осы анықтауға болады біздің ток күшіміз қарайық бірде төртке азайды да бағана бірде сегіз еді көрдіңіздер ма дәл сол секілді ә, әрбір токты өткізгіштің осындай ток күшін кернеуін анықтауға мүмкіндік береді екен әрине ток күшін өлшеуге арналатын құрал бұл амперметр екен ә, кернеуді анықтауға арналған құралғы бізде вольтметр енді қараңыздар бізде жалпы <clears throat> осы жерде неміз ток күшімізді яғни амперметрді өткізгішке қалай жалғайды дейтін болсақ тізбектей жалғадық ал кернеуді анықтаған кезде кернеуді біз параллель жалғадық көрдіңіздер ма параллель жалғадық нәтижесінде ә, бізде осындай бір не келіп шықты қалыптасты деген сөз өйткені біз өткен сабақта айтқан болатынбыз кернеу әрқашан тізбекке параллель ток күшіміз тізбекте жалғанады деп ә, енді біз қайтадан неге ораламыз өзіміздің слайд қоя алайық